საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში ქაროსლა სერგო ფარაჯანოვისადმი მიწვნილი გამოფენა გაიხსნა, რომელზეც მხატვრები დიდი ოსტატის ცხოვრებისა და შემოქმედების საკუთარ ინტერპრეტაციას გვთავაზობენ. გამოფენა მუზეუმების საერთაშორისო დღეს მიეძღვნა. გამოფენა არ არის სერგოს ლიფტებისაგან აწყობილი გამოფენა. კონცეფცია ესეთია. ეს არის თანამედროვე ხატრები, როგორ ხედავენ სერგო ფარაჯანოვის ფენომენს. რა არის? აი რა იყო ის ძირითადი, რითაც სერგოს გამოხატვა შეეძლოთ ხატრებს. შევეცადეთ გოჩვენებინა თუ როგორ ხედავთ სერგო ფარაჯანოვის შემოქმედებას 21 საუკუნეში ფიქრობ საინტერესო გამოფენა გამოგვივიდა